स्पेस बार का क्या काम है टेली प्राइम में थोड़ा सा ये देखते हैं यहां से बाहर आ जाते हैं ठीक है ये बाहर आ गए ये कुछ इस तरीके से ठीक है अब ये गेटवे ऑफ टेली पर हम है कंपनी का नाम है केके स्टोर जनरल स्टोर अब यहां पर सपोज कीजिए कि आपको पूरी रिपोर्ट देखनी है कि क्या क्या एंट्रीज पास की गई है ठीक है तो अभी देखने के लिए क्या करते हैं हम देखने के लिए यहां पर एक बार डी प्रेस करेंगे आप डी बुक पर भी जा सकते हैं के प्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा काम आपका तो ये आ गया अभी ये एंट्री ठीक है अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो क्या होगा कहां पर स्पेस बार यूज करेंगे तो ऑल्ट के साथ आप F2 प्रेस कर दीजिए कर दिया अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ स्पेस बार प्रेस करना है क्या करिएगा स्पेस बार प्रेस करिएगा कर दिया अब यहां पर टैब बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड में एक टैब का बटन होता है वो प्रेस कर दीजिए और फिर यहां पर भी स्पेस बार प्रेस कर दीजिए ठीक है और आप कंट्रोल ए कर दीजिए तो आप देखेंगे कि पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप पूरी डिटेल देख लेंगे डेबुक में